Hi, I'm Denise Juneau. ጤና ይስጥልኝ። እኔ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዋና ስራ አስፈጻሚ ደኒስ ጁኖ ነኝ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ላለፉት በርካታ ወራት ዲስትሪክቱ በዚሁ መከር የትምህርት ቤቶች ዳግም መከፈት እቅድ ለማውጣት ጠንክሮ ሲሰራ ቆይተዋል። ከኪንግ ካውንቲ ህዝብ ጤና ጥበቃ፣ የህዝብ ትምህርት ዋና ስራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት እና ከ governor ኡ ጽህፈት ቤት ጋር በቅርብ መስራታችን እንቀጥላለን። መረጃ ሳይንስና ጥናቶች ሁሉንም በአሁን ጊዜ በኪንግ ካውንቲ የኮቪድ አስራ ዘጠኝ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን ያመለክታሉ። መጪው የትምህርት ዓመት የተወሰነ ትምህርት በአካል በመስጠት ለመጀመር ተስፋ አድርገን የነበረ ቢሆንም አሁን ይህን እንደማይቻል ግልጽ ሆነዋል። በዓለም ዙሪያ የኮቪድ አስራ ዘጠኝ በሽታ መጠን መቀነስ የታየባቸው አገሮች ትምህርት ቤታቸውን በተሳካ ሁኔታ መልሶ ለማስጀመር ችለዋል። በኪንግ ካውንቲ ውስጥ አሁን ባለው ከፍተኛ የኮቪድ አስራ ዘጠኝ በመከላከል ትምህርት ቤቶችን ለመክፈት የሚያስችል መንገድ የለም። በዚሁ መረጃና የሕዝብ ጤና ጥበቃ መመሪያ መሰረት ትምህርት በርቀት እንዲጀመር የሚል የምክር ሀሳብ ለትምህርት ቦርድ አቀርባለሁ እና ትምህርት በአካል ለመቀጠል የሚያስችል የኮቪድ አስራ ዘጠኝ ስርጭት እስኪቀንስ ድረስ በዚሁ ሞዴል እንቀጥላለን። እቅዳችን ይህ ነው። በአካል በትምህርት ቤቶች ውስጥ ትምህርት መስጠት ለተማሪዎቻችን እና ለአስተማሪዎቻችን የሚመች የመማሪያ አካባቢ መሆንን አውቃለሁ። ይህንን ውሳኔ በቀላሉ የተወሰነ አይደለም። ይህ ውሳኔ የተወሰነው ከጎረቤት ዲስትሪክቶች ጋር ምክክር ከተደረገ እና ከአስተማሪዎቻችን እና ከትምህርት ቤት መሪዎቻችን ጋር አብሮ ከተሰራ በኋላ ነው። የርቀት ትምህርት ለብዙ ቤተሰቦች ሊያስከትል የሚችለውን ችግር እገነዘባለሁ። ይህ ከባድ እንደሚሆን አውቃለሁ። በተጨማሪም እነዚህን ሁኔታዎች በጥሩ ሁኔታ ለማስኬድ እና የሁሉም ተማሪዎች ስኬት ለማምጣት ለመርዳት አብረን መስራት እንደምንችል አውቃለሁ። አስተማሪዎቻችን የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የርቀት ትምህርት ቤተሰቦችን ጨምሮ ለሁሉም ሰው ስኬታማ እንዲሆኑ ለማረጋገጥ ዝግጁ ናቸው። እያንዳንዳችን ወረርሽኑን በተለያየ ሁኔታ እያጋጠመን ቢሆንም ሁላችንም በዚህ ውስጥ ነን እና አካባቢውና መረጃው መለዋወጥ ሲቀጥል እኛ በተቻለን መጠን እንለምደዋለን፣ እንነጋገራለን። የእያንዳንዳችን ጥረት የጋራው መጪው ጊዜያችን ይወስነዋል። ስለዚህ እባኮን የአካላዊ መራራቅ ህግ መጠበቆንና የህዝብ ጤና ጥበቃ መመሪያዎችን መከተሉን ይቀጥሉ። ጭንብል ወይም የአፍ መሸፈኛ ይልበሱ። ለራስዎ ካልሆነ ለጎረቤትዎ፣ ለስራ ባልደረባዎ፣ ለጓደኛዎ ወይም ለሚወዱት ሰው የኮቪድ አስራ ዘጠኝ ስርጭትን በቶሎ መቀነስ ከቻል ቶሎ ብለን ወደ መደበኛው የበአካል ትምህርት መመለስ እንችላለን። ሁላችንም የበኩላችንን አድርገናል። ወቅታዊ መረጃዎችን አሳውቃለሁ እና የትምህርት ቤቶችን ዳግም መከፈት እቅድ እና ዝርዝሮች በነሐሴ ወር በፌስቡክ ቀጥታ ስርጭት አስተላልፋለሁ። የትምህርት ቤቱ ቦርድ በቀረበው የትምህርት ቤቶች ዳግም መከፈት እቅድ ላይ ነሐሴ አስራ ሁለት ድምፅ ይሰጣል። ለመደበኛ ዝመናዎች እባኮን W W W dot Seattle Schools dot org ን ይገውኙ። አመሰግናለሁ።